তুমি মোৰ যিমানেই প্ৰিয় নোহোৱা কিয় তুমি গুৰুত্ব নিদিলে ময়ো নিদিওঁ মই কাৰো আমনিদায়ক হ'ব নিবিচাৰোঁ অৱহেলা কৰিলে এটা সময়লৈকে ময়ো সহ্য কৰিম সহ্যসীমা অতিক্ৰম হ'লে ময়ো অচিনাকিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিম